kita mulai wawancara pelukis cilik ya <laughs> pelukis cilik iya, iya. ya bro ya. aduh tahun channelnya Hah? tahun channelnya sudah belum ada satu tahun ya tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit subscribe sejauh <laughs> oh iya bahasa Jawa ya bahasa Jawa ya bahasa Jawa kita mau mewawancarai ngan, merupakan ya seniman ya seniman seniman noko <laughs> pelukis ini dari Ming Surat Temanggung ya nah ini hasil lukisannya sampai besok terus ya bisa lihat sendiri tulisannya ini saya sabian ini <laughs> nah, kak itu mata najwa mata najwa terus ini grup band apa anji selat anji <laughs> selat sorry sorry ya, nah ini siapa nih kui ini mau Google oh mau Google nah, kak baru ah Iki, awe bodoh Google. Google, ini. Ah. Heeh. Ah, ya iku kancaku. Oh, ini kancane ini. Ya? <laughs> Ah. partai, Bro, partai. Wah, barbar. Barbar. Ya, aku cuman orahan. Selorahan. Iwan Fals. Nah, nanti kalau Iwan Fals nonton nih lukisannya di sini. Ciko. Kalau Nisa Sabian, ya. Nisa Sabian nonton, halo Nisa Sabian. Damn! itu mata najwa nanti jangan lupa undang Mas Ato ya <laughs> nanti kalau mau lihat Instagramnya di sini nih nah, nanti tak liatin Instagram <laughs> iya iya iya iya iya <laughs> nih kalau mau lihat nih Iwan Fals sambil ngopi dulu bro Terus selama ini kesibukannya bi? Wah ya santai-santai tapi sekarang gambar sekali. Yo, iya ya. orang aman ya. rung aman lah orang Indonesia sebagai apa sebenarnya employee ya, iya, ya. aman lah mumet mumet orang orang ini tapi orang di niat pengen nyeriusin orang di niat pengen serius dalam bidang ini orang iya orang nah ini dia iya serius iki malah harga ini itu <laughs> no dulu iya lah jadi kalau sing mau dong foto tak terjemahkan ya <laughs> jadi beliau ini nih sebenarnya pengen nyari usi dalam bidang lukisan cuman karena mungkin terhalang dari satu ya mungkin untuk uh, kejenjangnya itu mungkin apa ya sulit ngomongnya kalau bahasa Indonesia <laughs> itu angel ah, ngomongnya jadi untuk harganya sendiri di sini sekitar Temanggung ya di sini di kota Temanggung ini untuk harganya ini ya bisa dibilang mungkin nggak ada ya bro rata-rata rata-rata tapi kalau harga itu kira-kira berapa ya Sa satu lukisan bentuk tergantung detail ya nah, ini jenisnya detail sekali ya. oh, nah, enak hmm badian model-model badian ya kudu butuh waktu suwe kira-kira satu lukisan ini ini sasabian membutuhkan waktu berapa lama tergantung anu karpe barang putih hmm. nah gak apa tuh cepat bisa tadi nonton ini cepatnya ah eh, ini ini yang lebih detail ini untuk membutuhkan ini kira-kira waktunya bisa digambarkan seseriusnya aja seserius ini maksud ilustrator eh, ilustrasi itu ah, kan ilustrasi, ilustrasi ya. kan apa sing ning pikiran ini digambarkan dengan anu ya, nah, gak orang ora nurunnya itu oh, ngono lho ada yang kuwi iya. jadi oh, kami imajinasi yang bersih-bersih lagi yang bersih-bersih kotor kalau imajinasi ini kotor kayak imajinasi kotor amin Untuk alat-alatnya gue apa wae mas? Bawa apa aja? biasa mas. Biasa aja. Biasa kalau cukup ini. Pensil standar. Standar, ujian. Ya. Oh, standar <laughs> ujian. standar ujian. Pensil mekanik penting ini gue detail-detail tau. Ah, oh. Mekanik pen. Mekanik pen. Karu oh, Karo, wae ya? pensil arang karkol. <laughs> pensil karkol. Karkol. Ponte Paris Abik itu yang sangat ah. mendukung ya nih si ah. pokok si yang pokok itu kopi mas ya eh, kopi ya. kopi rokok. wajib kopi rokok ya <laughs> iya iya iya iya iya uh, ini Najwa Sihab mungkin Najwa Sihab mau ambil lukisannya ke sini boleh nggak mas kira-kira sangat boleh sangat boleh ya orang hmm. Kan Kalau orang aslinya? Oh, danan kan kontribusi yo Oh iya. Yeah. Aku gambar ya sing modal ono nih lo Oh iya. Orang-orang-orang <laughs> biasa-biasa. ya. Kalau itu dari grup band Seven Seven ya. Wah, dicetakkan yeah. gitarnya suka main gitar juga ini Mas ini. Iya, gitar-gitar ala iku Mas. Ini rangka sendiri Mas gitarnya. Ku itu ku saken Mas. Oh. Ini grup Sela On Seven juga boleh Mas kira-kira mau kalau ambil ke sini. Sangat boleh. Sangat boleh ya. Eh, soalnya... Terus ini juga ada Nisa Sabian ya. Mbak Nisa Sabian. Jadi semua artis-artis yang sambil lukis di sini kira-kira boleh ya mau ambil ke sini kira-kira ya? Boleh. Boleh juga. ini yang belum ada Kang Deddy Corbuzier ini ya, yang botak itu belum ada ya. Padahal pengaruhnya oke ya. Eh? Pengaruhnya oke ya. Pengaruhnya uh, ya banyak itu siapa tahu sampai bisa diundang di hitam eh. putih. Eh, iya, iya. Damn! Ya. Ah. cita-cita loh. Ya. <laughs> Bukan cita-cita. Nih buat Kang Deddy Corbuzier silakan <laughs> wawancarai Mas Ato ini ya. <laughs> Oh, saya tidak nyuruh loh Kang Deddy, maaf ya Kang Deddy. Gini, nah, buat Kang Iwan Fales juga bisa ambil ke sini kata Mas Ato ya ya harganya kira-kira berapa Mas kalau orangnya sendiri yang ambil ke sini misal Mbak Nisa Sabian mau ambil lukisannya ini kira-kira berapa kisaran harganya yang dipatok ini untuk pengambilannya? Hmm, iya Mata uang paling berharga kan terima kasih. <laughs> terima kasih mas. <laughs> Sombong amat. Atau gini aja saya kasih solusi ini. Eh. Terima kasihnya digambarkan atau direalisasikan dengan e, pemberian uang ke anak yatim piatu kira-kira bagus enggak Mas kira-kira? Sangat bagus. Sangat bagus ya. Oke. Jadi Mbak Anissa Sabian ini Mas Ato melukis ya. ya Mas Effendi <laughs> nama golnya Effendi ternyata nah ini sampean mungkin kalau mau ambil lukisannya ya silahkan kesini gratis tis nah cuman bayarannya di anak yatim piatu gak ada Mas Ato ya Masya Allah ini Mbak Nisa cantiknya luar biasa ini. Wah, oh, penuh senyum ini. Aduh, nyokot mas. <laughs> nah, ini. Ini Ros mas ya? Rosio. Ros di itu siapa? Rasio. itu. <laughs> Ya? di film Titanic itu. oh, <laughs> oh bukan. Uh, ini ya, ini yang dikatakan tadi membutuhkan waktu yang lumayan mas ya. Lumayan. Karena ini apa? Ya. Apa namanya mas? Ilustrasi. Ilustrasi. Ya. Nah, bisa lihat sendiri ini, saudara-saudara. Ilustrasi ya. Ilustrasi ya. A few moments later. Ini katanya ini tadi saya dengar sebelum halo. Anu. Ini Acara apa Mas waktu melukis ini? Gue desain lawless com Desain lawless kan siapa ya? Si dua ini Gofar. Gofar. Nah, Gofar, Ilham itu ya. Gofar Ilham ada. Hmm. Kalian ngadake kompetisi desain. Hmm. Nah, baru aku mau tuh komal lu sing iseng gue. Gue kalah. Mau oh, kalah ya. Padahal hadiahnya berapa? Kipiro kira. Ya lumayan nih, lumayan juta. lima juta. Uh, Wah, tapi Desain. kalah ya? Malah kalah, belum rezeki nih. Belum rezeki. Nah itu nah. apa mas yang dipegang? Gambar. Coba buka mas. Apa tahu ada yang minat? Soekarno. Hmm, Bapak Soekarno ini. Gambar Bapak Soekarno ya. Lumayan ini luar biasa ini. Ukuran 170 kali kilo ya. Nah, pokoknya itulah ukurannya bisa kalau misal ada orang minat boleh enggak mas boleh boleh ya boleh. ya boleh nah, kalau sampai kan gampang lukis lagi itu. iya. karena bisa ya gitu. Kan? okay. Oke. Sambil ngilinting kita. Rokok sih biasa. Orang temanggung tuh bawaannya seperti ini. ya, karena rokok kan barangnya semakin mahal ya. Semakin mahal. Kok nah. penyebabnya apa? Menurutmu apa? Ya nggak tahu saya. <laughs> Tanya Pak Presiden lah yang tahu. Presiden apa? rokok oleh diundang di berang supaya nggak gitu, rokok mungkin, ya, kan? supaya nggak merokok hmm. Ya nggak apa-apa lah yang rokok rokok yang nggak yang nggak silakan. Saya nggak melarang. Ya. Iya. tapi ngopra. ini iya, kopi dulu ya. Ini kopi lugu ini. <laughs> Jadi kopi lugu. Endorse, endorse. Endorse ini. <laughs> Jadi kalau ke ada semuanya, ya, pemirsa mungkin mau kopi Arabica dari Temanggung, tersendelakan logik logik lo apa Luku Kafi ya Luku Kafi Luku Kafi Sindoro Sumbeng mereknya Mas luar biasa Ahmad <laughs> ya minta doanya saja <laughs> iya iya iya iya iya kalau masalah pendidikan ini mas masalah pendidikan ini sampean sekarang lanjutin atau enggak lulusannya apa lulusannya jadi SMP itu aku S2 SMP S2 S2 S2 S2 S2 SMP yo kejar pakai lah mas oh sekarang lagi kejar pakai oh. mau rencana lanjutin ke itu kampus terkenal di Jogja itu apa namanya isi ya isi isi insya oh, Allah insya Allah nak ono ah, <laughs> iya. detail siapa tahu nanti Nisa Sabian ambil lukisannya iya. buat pihak kuliah ah. <laughs> atau mungkin yang lain atau mau beli lukisannya silakan buat pemirsa mau beli lukisannya buat pihak kuliah katanya siapa bingung misal kuliah lebih Arab Melayu ini gini loh soal Melayu seniman itu kan oh melarikan bakatnya apa kan baru, baru, baru kuliah nih oh selesai kuliah tapi kan nah. nanti ada mungkin ada teman teman koneksi yang lain apa nah, koneksi pertemanan itu penting banget ya, ya makanya itu cuman kan akademik kayak kedokteran kan bisa no sadure misal kan. ini kalau seni ya seni ini saya serius ya orang gila ya gila orang gila saya serius tapi bahkan ini luar biasa kalau gratis sekali ini saya bisa bisa gambar rumah <laughs> eh, eh, jangan saya lupa diseduh mas kopinya mas iya yeah, yang bungkusnya kopi luku tidak saya bawa ke sini ya. hmm. nah, mungkin nanti saya kasih gambarnya coba kopi luku itu seperti apa nah saya kasih <laughs> gambarnya nah, apa apa iya mas oh. jadi kita ambil dari petani langsung kita proses sendiri nah untuk pemasarannya ini kemarin alhamdulillah bapak bupati itu manggung ini lagi menggiatkan kopi oh ya, menggiatkan kopi terus hari Jumat itu bagi warga teman diwajibkan ngopi kopi. ngopi ya, ya, ya, wajib wajib iya. ngopi ya. jadi alhamdulillah pemasaran semakin ramai ya kita hmm. doanya saja ya orang storymu gue <laughs> pokok ah ini nanti ngopang ngopi ngopi ngopi ya gimana ada event di eh. gedung pemuda temanku eh. ya sama Pak Bupati juga jadi wawancarai Pak Bupati dan sama teman-teman sih itu bukan punya saya cuma oh. punya ibaratnya kerjasama membangun brand bareng iya kan juga sama ini kantong apa ini mas kantong apa ini buat wadah kertas oh buat wadah kertas ini ya. nah tas bisa dibuka ini coba oke misalnya lungo-lungo iya. tas sulit nanti ya kalau bawa masih lihat agak gelap sedikit ya kan pasti nih jarang posting Facebook hmm. kira-kira pernah mengikuti lomba apa aja mas dari ini desain bolak balik bolak balik bolak balik soal desain cuman ya gagal kan harus berkali-kali cari ini iya. memang sukses eh, <laughs> kegagalan adalah suksesan yang tertunda kegagalan adalah suksesan yang tertunda bolak balik yo ya. naik seneng kan orang mungkin mandek Iya, nak mungkin berhenti hmm. nah kira-kira masa pernah lah di apa masanya di suruh orang untuk hmm. melukis fotonya atau mungkin melukis apa sampai yang dan sampai mata harga berapa kira-kira oh guru SMA seni saya kalau cahaya SMP pas melukisnya kalau cahaya SMP oh <laughs> kalau cahaya SMP terus itu seni itu patok itu ya saya seratus lima puluh ribu itu lukis apa itu lukis wajahnya sendiri lukis wajahnya iya. sendiri iya. <laughs> ya tapi guru sendiri rupa apa ya tapi dikasih uang itu waktu itu dikasih uang dikasih uang seratus lima puluh ribu oh. ya semoga aja nanti ada yang pesen setelah nah, eh, video <laughs> ini tayang nah, ya bagi anda semua silahkan ya kunjungnya IG-nya mas kalau mau pesen nah, foto ya hmm. nah, tapi ya kontak dulu yang penting ya, hmm. ya loh kontak dulu nanti di ID-nya kan sudah di otomatis ke WhatsApp mas ya iya yeah. sudah otomatis ke WhatsApp nanti bisa WhatsApp masnya <clears throat> kapan dan waktunya nanti urusan harga biar sama masnya nanti ya kan? yeah. nah, harga temen lah mana nih harga temen nih kocok tapi wah. nah kalau artis kesini kira-kira wah Gambok piye Mas? <laughs> Harus ngomong apa iya. nanti? Sidik masih idolanya aku nanti. Gimana? Sidik idolanya gitu. idolanya siapa? Ono artis. Wah, orang ono mungkin ya. Orang ono. Orang ono artis idolanya Iki hmm. ya no. Orang ono sih tak follow sih. Ada ya artis. Cuman kan ning koncane iki mungkin teman-teman. Heeh, ah. fokus ke lukisan ya. Fokus ke teman-teman. Teman-teman penting. Artis ora iya. mungkin ngelakar. Iya, artis itu di DM aja nggak mungkin balas nah, iya. nah, kalau teman kan langsung memang luar biasa ini teman ini luar biasa jadi Mas Ato ini adik kelas saya dulunya adik paling bingung adik paling bingung ya di sekolahan itu pelajaran matematika ya gambar <laughs> bahasa Inggris ya gambar pelajaran gambar tidur. pelajaran gambar tidur <laughs> terakhir iya, iya. untungannya orang penghasilan bulanan ini sekarang kalau aku ah. lu kok malah mewawancarai saya mau kok malah mewawancarai gantian balik diwawancarai iya. balik maksudnya kiri mas ya mau kan pernah ada penghasilan selama sesasi kerja dulu kan oh di pabrik nanti saya oh iya itu kurang tahun berapa tahun ya ya hampir 8 tahunan lah menjalani gitu iya ya sekarang alhamdulillah saya ya dari samping kopi terus ada barber oh barber rambut apa kang cukur Kang ah, Cukur, ah, kang, cukur. kang Cukur ya. Barber Kang Cukur. Saya udah follow IG-nya, caranya aja Barber Kang Cukur. Baca. Ya. Ya. Barber Kang Cukur ya sedikit demi sedikit. Hmm tapi kok betah iya. sisi ini <laughs> terpaksa terpaksa <laughs> terpaksa Eh, dia pengen dari koro ya sini pengen kan kalau gajian bulanan ya tapi ya sebisa mungkin ya bikin usaha sendiri mas ah, iya. ya ikut orang nggak apa-apa lah tapi sebisa mungkin kan sedikit demi sedikit ya kalau iya. punya sendiri kan kita jadi bos gitu. Wis yo. Enak ta ya, yo mlaku-mlaku dhewe. Seperti itulah pokoknya. Lu pikiran pernah ah, mlebu meneh. Pabrik. Ya apa industri ngono? Enggak, enggak, enggak. Saya mau menekuni aja. Oh, siapa tahu nanti dari subscriber <laughs> ah, ini ya mau ngamal subscribe karena subscribe itu gratis, ya. gratis ya. <laughs> subscribe gratis, nggak bayar. Tapi ya beli kuota dulu <laughs> maksudnya. Belikulnya kan dulu belum subscribe dan buka YouTube. Ya, mungkin videonya sekian aja Mas ya. okay. Nah, apa namanya? Ya siapa tahu mungkin setelah video ini tayang nantinya Bisa ada job inspirasi ya mungkin yang teman-teman ini ya, yang mungkin pengangguran pengangguran bisa inspirasi yang lukis lukis ya eh, ya. yang lukis lukis apalah ya ini penting aja depresi lah ya, ya iya yang bisa depresi gitu aja <laughs> nanti kalau pengangguran nggak apa-apa nanti ada kabel seperti ini buat begini kan payah payah malah <laughs> payah oke mas Ato ya oke terima kasih semoga rezekinya lancar Sukses. dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah ini waktunya sudah memasuki waktu mau maghrib ini atau udah lewat maghrib satu begini <laughs> oke oke mas jangan lupa subscribe jagoan neon TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.